ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں وقت کی تنویر میں کون ہے کون ہے کشمیر کا جو نام لے کون ہے غیرت سے جو کام لے میرے وطن تیری جنت میں گے ستم شاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن کشمیر is our lifeline and we will always support our brothers and sisters right to self-determination. Muhammad Rishna himself who referred to Kashmir as the jugular vein of the country, the view of Qaid Adam is that Kashmir is the jugular vein of Pakistan is a guiding principle for every Pakistani. خاکے صحرا پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے فرش انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے تیگے میدار پہ یا لاشے بسمل پہ جمے خون پھر خون ہے تبکے گا تو جم جائے گا لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ سازشیں لاکھ اڑاتی رہے ظلمت کو رکاب بن کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ جائے ہاتھ سے روکا سب سے پہلے ہاتھ سے روکا کی برکت سے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما جی۔